Música Sessa duguja, barake bali te duja, chewali. Sessa se ve que vale. family. dinyere ke n'ọrụ nwaye n'enye nyere k eji t o w a y e dinya na tiga etemeri saye n a c h e b a n y Famali naduja, famali duja, sisa sisa duja. fashevike Hibra coca crona di mimi Hibra coca crona di mimi sa Eva, corona di mimi Hey, Karadi Minami. Hey, Karadi Minasan. Ne, ne, ne, ne.